to a woman, every woman to a man. When me see ya get mad, panny, I'm a ring son. One up on a girl, dance to the back and all done. I'm up on my ready, move on to Carol. Girl, you hear that show the thing, you amaze me. Broke out, get crazy, girl, you not lazy. Why for me? Terima kasih udah mau meluangkan waktu untuk hadir di acara kita Kopdar uh, WAO GP 1234 saat ini. Uh, untuk uh, acaranya kita sebenarnya cuma ramah tamah ya silaturahmi juga untuk mau menjelang bulan Ramadan ini bulan puasa supaya semua diberikan kesehatan diberikan uh, tenaga ekstra untuk ya sambil bekerja juga sambil menentukan ibadah eh, menaikkan ibadahnya supaya semuanya boleh berjalan tanpa ada perangkat apapun dan uh, kita bisa dipertemukan lagi di waktu yang berikutnya lebih dalam keadaan sehat juga dengan seluruh keluarga dan lebih sukses member WAO karena selain menyambut eh, hari raya hari eh, puasa Ramadan kita juga sekalian mempererat tali silaturahmi. Uh, eh, kebetulan kita mengundang teman kita dari kantor Grab Pekanbaru yang dari Red Planet itu Mas Rian sama Mas Randy. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rian. Saya di Grab itu jabatannya partner engagement and retention. Tugasnya itu ya kopdar dengan mitra, bikin event khusus untuk mitra-mitra saya. Kenalkan, saya Randy di Grab ini sudah mulai itu hampir satu tahun. Nah, posisi saya di Grab sebagai marketing promosi. Jadi untuk eh, yang namanya ngurus uh, passenger atau new downloader order dan demand uh, berapa banyaknya penumpang di Pekanbaru. lah dulu inilah biasa Ramadan mau makan dulu biar sambil ini kita sambil bahas-bahas boleh kali ya ya silakan kalau untuk skema insentif itu sih uh, kita kan dilihat dari rights-nya kalau rights-nya tinggi kemungkinan skema itu bakal diturunin dikit. Oh, Cuma kenapa dia berubah-berubah sekarang? Hmm. Itu kemarin kita karena dari tim baru minta gimana sih skema ideal Grab di baru. Jadi mungkin dari tim pusat itu dia mencoba menyesuaikan, menyesuaikan sih. Makanya kemarin saya pernah tanya ke mitra-mitra yang lain, ya Om ini kok udah berubah ya katanya. Nah itu memang dalam tahap ini Om. Nah memang soal perubahan. Iya, karena kemarin saya bilang kan kalau kayak gini terus Eh, banyak yang bakal offbeat nanti karena kan ini dengan Gojek, yeah, yeah. Gokar kan. Yeah. Nah, iya. nanti uh, ini jadi belum dapat yang memang betul-betul ideal untuk uh, yang cocok dengan rides dan ininya. Okay. Oh. Nah, jadi seperti itu. Kalau untuk insentif yang terlambat itu biasanya kalau nggak di dari sistemnya error bisa jadi dari perjalanannya yang ada yang tidak sah. Nah, kemarin ada kasus teman kita ada yang dapat piala ya, ya. Piala tapi lambang warna merah itu kenapa, Om? Disqualified tapi ada dalam pialanya. Oh, itu yang hari kemarin ya? Iya. Baru-baru ini kan? Iya. Kayaknya error kali ya. Oh, error ya. Soalnya banyak yang kena. Banyak yang japri saya. Saya pikir kalau itu. dikasih piala dianggap oh, ini iya. dan nih kalian udah, udah, berhasil tamat aja udah di sini. Iya, karena per kemarin itu aplikasi kan ada yang error tuh, Om. Kalau kita dapat pekerjaan, titik birunya si mitra ini nggak ada nih hilang nah terus eh, di aplikasi itu sering berubah menjadi Singapura dolar Iya, ya. nah, ya, nanti ya. kita tekan yang lain balik lagi jadi IDR kan iya sebenarnya sih berharap Singapura dolar <laughs> nah, cuma kan ya? itu iya. nah, nah, iya. iya. jadi per kemarin per kemarin itu sudah dirubah lagi jadi update terbaru oh iya ada ada ini sih kemarin om saya udah minta cuma Komplain kita udah sounding juga tuh untuk hal itu ke bos kan bahwa dalam artian uh, jam malam itu memang jamnya lebar juga kan ada dan lagian itu juga banyak orderan nih malam pastinya dan lain yang kayu untuk belum puasa ini kan posisinya yeah. itu biasanya uh, banyak kan nah kita udah request untuk itu tapi tergantung jawaban dari apa aja <laughs> beneran sama dia loh Posisi itu memang titiknya harus dipasin bang jadi e, misalnya e, regis factory kan nah itu posisinya kan ada dua atau, atau ada tiga nah itu regis itu ada tiga eh dua dia satu di Panam satu lagi di Durian nah seperti itu e, dari penumpang sih sebenarnya harus teliti nah kita juga mengingatkan di aplikasi penumpang bahwa kita sebagai penumpang harus teliti juga nih kepada kepada yang apa yang kita order gitu, si tempatnya lokasinya Oh, yang dibekukan atau yang sudah kena PMC kita tinggal hanya menunggu dari pusat sih om. Oh gitu. Kalau mereka tim pusat kasih kita event untuk amnesti, pasti bakal kita sounding ke mitra-mitra. Nanti nanti berapa banyak namanya Dikabarin itu di grup si tim pusat yang pilih. Karena nanti pasti yang ngelihat kesalahan itu kan. Oh kesalahan ini, oh ini masih bisa, ini masih bisa. Jadi nanti kayak yang sesi satu kemarin kan cuma 15 15 orang. Pada kenceng om katanya. Jadi gitu Pak. Kalau ada ini Bu, kalau ada event dari pusat memberikan kita event amnesti, nanti bakal bisa diinin. Tapi tidak menjamin juga bisa aktif. Iya ada. Karena dari nama-nama list itu dipilih mana yang masih bisa diinin oleh tim fraudnya pusat. Itu sih. Daftaran itu syaratnya sama sih om, SIM, KTP, STNK, SKCK. Nah, untuk kenapa satu handphone? Kalau kami sih nyaraninnya mainnya dua handphone. Jadi satu Go, satu Grab gitu. Karena di Grab ini ada yang ada kode etiknya itu melarang memakai aplikasi kompetitor. Nah, jadi biar lebih aman dibedain aja. Nah, kalau bisa nomor handphone atau emailnya dibedain. Biar biar lebih aman aja sih kalau menurut saya. Sebenarnya om bisa daftar sendiri sih, tapi kalau mau lebih cepat langsung ke kantor. Nah, karena bisa minta cepat dapat online training kan. Hmm. Kita kita kan. Kudus. Dari Kudo juga bisa. Dari juga sih. Nah, dari kan Kudo ini melalui di kantor ya. Iya. Wajib nah. ya harus. Tapi setelah selesai di Kudo langsung arahin ke kantor aja om. Tidak bisa lagi apa? Training melalui empat? Uh, eh, bisa, iya. tapi ya? harus diinin di kantor mintanya. Ya, kemarin saya dapat dari, dari Kudo. Itu satu hari besok lagi udah bisa langsung training. Oh, itu iya, zaman dulu. Sekarang apa lagi ya? Sekarang, oh, sekarang, sekarang baru sebulan ini apa dua bulan ini Oh. Kantor, kantor. Hmm. hmm. yang uh, case yang seperti itu paling kayaknya itu posisinya server lagi error atau posisinya driver uh, ini yang didaftarkan tadi udah terdaftar dia sebelumnya gitu aja iya jadi uh, jadi patokannya itu nomor handphone dan KTP nomor handphone dan email lah akan langsung itu nanti kena pelanggaran jadinya tapi kalau uh, tripnya pendek ya tadi sampaikan ke si customer jangan diselesaikan dulu jadi memang Om ya, harus balik lagi ke tempat titik tadi ya. Itu mau jadi mau nggak mau harus balik lagi. Nah. Ya. Ya. Solusinya untuk itu balik aja lah lagi ke titiknya, ah. terus selesaikan di titiknya lagi sih saran saya. Atau boleh nelpon ke call center sih sebaiknya. Kalau untuk masalah lost and found, biasanya setelah dia laporkan masalah itu, CS nanti bakal menelpon mitra kita. Jika mitra kita tidak bisa dihubungi, akunnya akan di lock. Jadi tidak bisa hidup. Hanya di lock ya, bukan di PM atau di apa. Untuk penyelesaiannya itu Om terpaksa harus ke kantor. Dan nanti kita pasti telepon ke si customer. Nanti bakal dijumpain. Bener nggak? Ya. Cuma dalam dari pertama Grab buka sampai sekarang mitra kita belum ada yang di PM gara-gara itu nah karena si customernya memang sepertinya yang seperti yang bilang tadi menjebak kah atau udah pengen kita yang ganti gitu karena mereka nggak bakal berani datang ke kantor nanti itu kita bikinkan surat pernyataan bahwa dia si mitra kita ini aman tidak melakukan apa-apa nanti aktif kembali ya aplikasinya nah, karena apapun yang dikomen oleh si customer itu tidak langsung bakal di PM pasti kita panggil. Iya. Jika Om misalnya ada barang tertinggal nih, Om angkat teleponnya, itu akun Om nggak bakal dimatiin. Oh ya, Pak Bu, nanti saya kembalikan. Kalau sudah kembalikan kasih tahu ke ini ya. Kata. Gitu. Atau nanti dia pasti bakal nelfon ke si customer. Apa betul sudah dikembalikan? Oh sudah. Kalau sudah dikembalikan, oh, akun Om nggak bakal di lock. Itu aja sih kalau dari saya. Di Grab maksimal penumpang itu hanya empat. ini kan kita dapat asuransi om asuransi kecelakaan nah itu yang dapat itu si customer dan mitra kita kalau muatannya terlalu banyak ya, ya itu nanti nggak nggak bakal bisa diklaim isinya yang ada senyum sama sedih itu tadi kan nah, iya. kita bisa kasihkan lemparkan yang sedih aja karena perlakuan dari penumpang yang tidak baik kan. Nah, walaupun penumpang yang tadi kasih bintang satu, kemungkinan ada besarnya uh, akun itu akan dilihat nih pengecekannya seperti apa kan pasti ada sih. Itu dari tim pusat pasti ada. Karena kemarin kita baru habis meeting ya bang ya. Kemarin kita habis meeting dari uh, eh, pekan baru itu kalau untuk tarif masih di bawahnya inilah di bawahnya si tetangga. Dalam hal kita masih dalam pengecekan juga untuk uh, tarif itu. Apakah uh, tarif uh, seperti itu atau seperti ini itu ideal? Uh, yang sekarang ini kan masih ideal-ideal aja kan, tapi yang nggak enaknya kepada mitra. Kita paham dengan hal itu. Nah, gimana solusinya kalau di Jakarta itu macet itu dikenain uh, ada naik tarif, naik tarif. Terus e, kalau misalnya kondisinya e, tidak macet itu tarifnya normal. Nah paling di situ aja perbedaannya. Nanti akan ada kemarin sih udah kerasa sih kemarin saya naik grab dari kantor ke Undri itu posisinya eh, empat puluh ribu e, pulang. Perginya saya cuma naik ribu. Berarti itu posisi pulang itu sore jam 5. Berarti jam macet. Berarti oh. udah kena macet. Oh. Nah, itu aja sih. Itu baru kemarin jam macet. Ya? kayaknya udah mulai berlaku kayaknya. Iya, udah mulai. Kemarin berlaku. kita juga sudah diminta bantuan sih untuk mencari solusi mengenai ini. Apakah nanti dinaikin tarif? Kita juga belum tahu nih. Baru jujur Om, kadang-kadang dari SK sendiri sih SOP-nya om-om semua itu mulai dari titik ini ke titik sana. Nah SOP-nya kalau dia marah-marah nggak -marah, nggak bisa nanti om telepon CS saja berapa sih biaya dari gerbang itu ke dalam gitu nanti kalau dia macam-macam kan om bisa banding ke kantor nah itu nanti kita panggil si customer om nah jadi intinya kita pasti membela si mitra kita ini karena dari ya. Grab ya seperti itu om jadi nggak hanya oh laporan penumpang nih gara-gara om turunin dia di titik yang benar kan dia marah-marah nanti dikasih bintang satu komennya jelek biasanya nggak di ini sih hmm. kalau untuk order fiktif sih kan kita sudah kasih pelaporannya biasanya kenapa itu nggak aktif karena kemarin banyak yang nggak ngelapor om banyak yang nggak ngelapor jadi semakin banyak orang ngelapor itu handphonenya di band itu om harus ganti handphone dulu dia iya emang dimatiin ya bisa sampai 10 kali biar iya. dalam satu tempat. iya, iya berarti saya ya. hmm. saya standby di rumah di, di rumah iya. sendiri di rumah. Iya, karena karena mungkin apa uh, pelaporannya nggak banyak om, dia harus banyak pelaporan jadi tim itu langsung bekerja. Ah, karena iya pasti dia checking, nah, pasti dia checking. Ah. Satu lagi sekarang di sistem Grab ini kalau misalnya Om sudah udah sampai di titik penjemputan, Om tekan saya telah tiba. Kalau nggak datang dia 10 menit, nanti kan muncul tuh. Nah, penumpang tidak datang, tekan aja udah selesai. Nggak bakal Om nggak perlu nelfon CS lagi, hanya butuh waktunya yang 10 menit otomatis dia harus pencet tiba dulu nah kalau yang nembak-nembak itu di bawah 25 detik performa kita nggak kurang. Harus dilapor Om. Karena karena nggak banyak pelaporan itulah maka tim yang nggak bisa jalan. Semakin banyak melapor semakin bagus. Apalagi nomornya itu itu aja kan yang ya, dilapor ya, ya, itu pasti suspend. Masih suspend akunnya. Karena apa? Iya benar itu bukan satu akun itu aja gitu itu akunnya akun main pula lagi kan dari eh, rekan-rekan yang lain pula kan untuk hal itu nah itu dia berarti kan nggak nggak nggak etis kan jadinya iya apa atau yang di lain <laughs> Jangan di cancel, jangan di cancel Hujan panas kami tetap setia mengantar Jangan di cancel, pilih bintang Kami doakan bapak, ibu, kakak, adik sehat bahagia Jangan di cancel, jangan di cancel Hujan panas kami tetap setia mengantar Jangan di cancel pilih bintang Kami doakan bapak ibu kakak adik sehat bahagia Jangan di cancel, jangan di cancel Hujan panas kami tetap Saya Dilan dari GP4 uh, sekarang kita lagi ada kondisi kopdar dan kopdar sudah selesai kopdar ini sangat bermanfaat untuk kita selain kita saling bersilaturahmi kita bisa saling mengenal dan kita saling berbagi informasi dan itu yang paling terpenting oke okay? terima kasih Hai, uh, saya Andri, uh, driver GoCar dan Grab. Uh, ini kita lagi berlangsung, mungkin sebentar lagi bakal selesai ini kita ada kopdar di sesama driver uh, baik itu Grab maupun Gokar. Nah, di sini yang kita dapatin adalah beberapa ulasan-ulasan penting keluh kesah uh, tentang masalah skema poin, masalah pemotongan uh, orderan dan lain-lain. Uh, di balik itu semua kita di sini juga dapat kenalan baru <clears throat> yang awalnya kita cuma ngebaca di grup aja ini siapa sih siapa sih akhirnya kita silaturahmi dan bertemu bersapa dan menambah banyak teman ketika nantinya kita di jalan punya sedikit kendala kita lebih enak dan langsung ditanggapi uh, intinya kopdar ini sangat bagus dan sangat uh, membuka inspirasi dan memberikan unek-unek kepada teman-teman admin oke okay. sukses selalu